おはようございマッチョマッチョなピアニストのポルテですカティンですいやまさかのねテレビの撮影っていうことで偶然ねカティンさんと出くわして、ちょっと急遽ね対談したいなみたいなお話になって僕が強制的にお願いしたっていうまでなんですけどもカティンさんですありがとうございますございましたいやカティンさんは皆さんご存知だと思うんですけどもカティンっていうねチャンネルを運営してるだったり ヤンキードッキリとしてヤンキーの格好をしてねケビさんねピアノを弾いたりとかしてる YouTube を運営してます一応あのまだ大学生なんですよね大学生ですね学生でまだ院生で勉強しててピアニストとしての顔も持つというかなりこれから有望な若手のピアニストです <laughs> そんなこと言ってよかったですか <laughs> いやいいですよありがとうございますであの皆さんご存知のピティなピアノコンクールで特急でね優勝されたかなりこれから大活躍していくであろうピアニストに僕が今回コラボの話を依頼してさせてもらいましたので皆さんの気になるような疑問を僕がぶつけて聞いていきたいなと思います <laughs> 思いまッよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まず 出会いっていうのは SNS でしたよね確かまあそうですねでツイッターでどっちが先か忘れたけどでもあ多分僕です、僕が勝手にフォローして「いいね」押しまくって無理やりフォローを返してよみたいな感じのアピールしてましたよね多分 <laughs> いやでも僕もなんか YouTube でもう結構初期の段階から見たことあったから <laughs> あこんな人が中田がいるんだと思って <laughs> いやそれでだから普通にフォロー返してで まあ、それで出会って、まあ、お互い今まで会ったことはなかったんですけど今回初めてお会いできて今回の件に至りましたいやもうずっと会いたかったです本当にいやもう僕こそっすよ <laughs> いやいやいやいやもうリアルな冗談抜きで普通に僕はツイッター上で、まあ、会ったつもりになってたんで <laughs> まあ、まあでも本当に <laughs> 早い早いですかでもなんか初めて会った時も結構スムーズにね話が進んでいたんで、えまずピアノだったのって何歳からですか それはもう生まれた時から生まれた時からいやおぎゃーの第一音どうとかでしたいやいや本当にそんな感じで、まあ、いやもう家にグランドピアノがあったから、はい、でまあ赤ちゃんだったらまあそれは好奇心で触るじゃないですか、はい、ほんでそう多分そういうあの本格的に習い始めたのはまあ、あの母親がピアノの教師だったんですけど、はい、別で6歳からその今ずっと習ってる先生につき始めて、うん っていうふうに、まあ、なってた感じで、まあ、だから始めた時期は、まあ、1歳2歳3歳忘れましたけどそんな感じでで昔から結構コンクール出られてましたよねそうですね小学校の頃は結構出てましたね夏はで去年そのピクナの特急出てそれまでの間に結構ずっと受け続けたんですかコンクールっていうのはいや全然違くてあそうなんですか 特急取る前の3年前に1回キッチナて、はい、2台ピアノコンチェルト部門みたいなんで、まあ、それも、まあ、あったんですけど中高の頃は全く1回だけ受けてダメであそうなんですかそうそう G 級 G 級本泉敗退でしたねええー、すっげえみたいなでもいやでも中学生とかですよね中あれいつだっけ中3か高1か いやでもすげえですよだっていやいやだって飛び飛び級とかするねすごくはないですけどいやいやすごくはないですけど前もそういうなんかもうクラシック真面目にやってない時期がこう中高であってその時何しとったんですか真面目にピアノ弾いてない時その時は音ゲーをしてましたあ音ゲーあ昔動画上げてましたもんね音ゲーはめっちゃ好きでっていうのと <clears throat> あとバンド そもう当時ドラムやってたんですけどえそうなんですかえピアノじゃなくてドラムだからロだからクラシック離れてなんかロックとかすごい好きになって、はい、XJAPAN の YOSHIKI が中1の時に初めて知って憧れてあまあ、あれはピアノとドラマできるからじゃあドラムやろうと思って、うん、で始めてまあ高2ぐらいでやめちゃったけどそんな感じでしたね、えー、結構もう自由にだからいろんな音楽を知りたいなと思って。 でやっぱそれがあってやっぱ今があるって感じですかいやそれは本当にそう思いますね長クラシックだけじゃなくて、いろんなアレンジとか、作編曲とかも好きなんですけどだそのは結構中高、まあ、大学もだけどで気なんか気づいた多様なジャンルで培ってきたものっていうのは、まあ、一つのまあ強みかなっていうのは、うん まあ、結構音楽いろんな携わってきて、まあ、コンクールも受けたりとか、うん、っていうことだったと思うんですけど今東大で院で研究されてるじゃないですかその音大に行こうっていう視野はなかったんですかいやだ全然あってあったんですかああまあ芸大行きたいなとか、うん、まあ、思ってたんですけど、はい まあ、でもさっき言ったようになんか中高あんまりクラシック頑張ってなかったしいやいやでも小学校の時にあの違法アップロードされたピッィナのなんか <laughs> 演奏があるじゃないですかなんかあなんか100万再生ぐらい100万再生ぐらいされてるあのリンクは貼れないですけど <laughs> なんかものすごくめっちゃ再生数もあって、なんか天才少女みたいな感じで乗っかれられてるやつあるんですがあの時はコンクール結構出てた時だったんですかそう小4までですね、小4まで毎年出続けて で小5から中学受験に、まあ、フォーカスしたからコンクールは出なくてって感じですね。ねそうでもそのいつから東大に行こうって決めたんですかその音大に行かずまあでも中高がなんか進学校だったんでまあ環境的には結構もう結構な人数が東大を目指すみたいな感じで、まあ、その環境も大きかったんですけど どうだろうな高1高2ぐらいの時はやっぱ東大か芸大かみたいなの結構迷ってた記憶があってあ高校1年生東大か芸大か迷ったとうんやなんか <laughs> そうじゃあもし今芸大行って卒業して大学院行ったとして芸大の、うん、今の自分とは違う存在になってた気がしますどうすかねどうすかねまあでもこれめっちゃ気になります、ね、これは難しいな難しいですねいや 今の自分のクラシックの演奏も多分だけどいろんなジャンルをやってたことがそこに生きてるんじゃないかなっていう気もしていてそう考えるとまだから本当に芸大ってクラシックに集中してやっていたのと今みたいなスタイルとどっちの方が どれぐらい行っていたかっていうのはあんもう分かんないですねそれはもう未知ですね、じゃもし同じ人生をもう一回やめるとしたら芸大に行ってみたいっていうのもありますその普通にあありますねだから普通に音音楽一本で集中したいっていう気も、うん、だから本当にそれだけでにかけてる人本当に羨ましいというか、うん、僕は分かります分かります 僕もね筋肉にフォーカスしてしまったので <laughs> いやでも本当にねやっぱなかなかねその人生そのそれだけって没頭いやだ本当にそうだから覚悟が必要だしそれは本当にかっこいいなと思いながらそれはできないなと思いながらその今東大では何を勉強してるんですか音楽とはまた無縁のこといや全然無縁じゃなくて卒研でやってたのが音源分離って言って アノドラムベースとか例えば混ざったものを個々の楽器に分離するみたいなとか例えば C とかもまあ喋るけど雑音を除去しなきゃいけないじゃないですか音声認識するみたいなその特定の音だけを取り出すみたいなちょっと待ってください、はい、ボタン押したかなと思って心配になって <laughs> あその特定の AI うん、とかで最近は自動財布とか自動財布自動で音楽をあ採点してくれるあ採あ採点じゃなくて財布あスコアにする例えば耳コピーを自動でえじゃあ僕がクソみたいな音痴を歌ったとしてもそれを音として変えてくれるみたいな話ででもすごいそうそういう分野はもうずっとあって、うん、で僕はそれをちょっと応用して編曲に応用できないかなって らその財布と編曲ってやっぱ編曲の方がやっぱ結構今までされてないっていうか難しいまあまあそうですね全然まだ、まあ、実用化レベルには達してはないと思うんですけどいわゆるエンジニア的な勉強をずっとして研究してたみたいな感じまあそうですね理系なんであ理系なんですか理系です部活って入ってたんですか部活 週1の時だけバスケ部入ってましたあそうなんですかえもうそれこそピアノの先生をやってたってお母さんやってたと思うんですけどもピアノを怪我するからやめなさいとか <laughs> 言われ方ですか <laughs> いやでもそんなに反対されなかったけどまあでも <laughs> 結局もう別にバスケやってもなんか朝練つらかったしで 1, 年でやめてそれでバンド始めて楽しかったそうそ 例えばそれこそ今までその僕たち、まあ、そのカティンさんとかそれこそ結構昔から YouTube やってるじゃないですかで、まあ、10年前アカウント作ったのは2010年、まあ、その時はピアノではなくて音ゲーそう当時は音ゲーにハマってたから、うん、その音ゲーのプレイ動画とかはしてでそこからまあ10年経って、まあ、ピアノ演奏動画上げ出したと思うんですけどその 今まで過去の、まあ、今後の多分ピアニスト像として出てくるのがやっぱネットを通して個人で売っていく、多分ピアニスト自体が例えば事務所所属したらそれは事務所のそのサラリーマンっていうか事務所からその仕事がもらえてやっていくけどやっぱピアニストのほとんどっていうのがほとんどが個人事業主というか個人事務所みたいなものじゃないですか、でそのやっぱネットの投稿っていうのはやってみて やるべきだなとか思ったりとかしましたいややるべきだと思いますもう本当にこれからの時代はもう個個の個が大切になっていく時代だから、まあ、それはもう発信した者勝ちというか、まあそ、ね、それが本当に音楽業界にとってプラスになるのかどうかはちょっとわからないんですけどネットの分野自体がまだ 未発達というか、うん、新しいものだからそれは早ければ早いほど僕ですよねかなり早い方ですよね僕はそうまあピアノの動画を YouTube に上げ始めたのは1年半前ぐらいなんですけどあそうなんですかあのマリオとかのマリオとかもうスマブラとか1年半前スマブラスマブラが1年前ぐらいかな、うん、あ僕ずっと昔から見とったんですよ <laughs> いやこの人こんなことやりながらコンクール受けたんじゃとかみたいな感じで見てましたね、いやでも最近思うのがやっぱりアレン,、アレンジの能力っていうのはクラシックに通じるものがあるなってやっぱり作品曲ができるとやっぱりクラシックの理解度も深まると思うので信じてるんでそのそういう勉強っていうのはその実際ちゃんとしたんですかちゃんとというかそのしっかり先生使って あ先生についありもしたジャジャズの人その例えばその昔から習ってたのそれともやりたいなと思ってそれは最近ですねあそうなんですかクラシックはずっと習ってたけど昔から自分で音遊びとかそういうのはやってたかそれはもう小学校の頃から好きでしたねそれこそ今後のピアニストに向けた、まあ、僕たちはこれから多分どうなるかまだ未知数だと思うんですけど今後例えば音大に行こうか迷ってるっていうピアニストは多分いると思うんですよピアニストになりたいけどやっぱ ピアニストって食べれない世界って思われてたりとか、まあ、結構いろんなコンクールを受けてきて多分上手い人ってもう恐ろしいももそれはもういるって分かって迷ってたどっちをもし迷ってて聞かれた時に、うん、どっちをおすすめしますどっちだろうなもしあ私やっぱそのうん怖い怖いっていうか音楽の勉強したい けど音大に行くのは怖いって絶対田中さんいると思うんですよ、うん、もし、えっと、人生相談をされた時にどう答えますかいやそれ一番むずいな一番むずいんですけどいやでも僕はやっぱり音音楽に人生をかけてやってる人っていうのは、うん、そうロロマンというかかっこいいなって思う、ね、まあでもそれで、まあ、もちろん食べていけないリスクもある割にはあるんですけど まあ、そうそこで進みたいって言ってる人に反対はできないですね、まあ、だって行くのは自由ですから、まあ、なんで大学があるかっていったらどんな年でも誰でも入れるから大学っていう、高校も自由だから中学生までは義務教育、それ以降は全部自分の選択でいけるからそれこそ逆に僕たち言ってしまえば、まあ、住野さん東大に卒業しました別にやりようによっては今から芸大入り直すことも何でもできるから、まあ多分そういう 答えになったと思うんですけど一度きりの人生で何を学べるかっていう視点で考えた時にいやまあもう本当にもう仕事なんて単調な仕事はもうもう淘汰されていくからもう数十年後とかに多分好きなことを好きなだけやってる人っていうのがやっぱり輝く、まあ、今もそうなりつつあるけど YouTuber とかでかそうなってきた時にの現代で稼げる稼げないとかじゃなくて何をやりたいか 自分の人生何をやりたいかっていうことを考えて一番やりたいことにかけるのがいいんじゃないかなって今はもう音クラシック系の音楽とかに今かけたい僕はもうクラシックを勉強まだし足りないと思っててだからそれはもうなんかそれは何だろう売れる売れないとか関係なく一度きりの人生で勉強ししきりたまあしきれることはできないけどもうちょっとちゃんと勉強したいなって思ってます ねその例えばクラシックを今後勉強していくっていう上で、うん、その勉強の例えば先生とかあのやっぱ悩むじゃないですこの先生が言ってることが本当に正しいのかというか、まあ、僕は結構常に疑ってしまう性格なんで <laughs> 常に反反抗してしまう性格なんで、うん、なんでこうなんだろうと思ってしまうんですけどその例えばまあいろんな先生とかセミナーとか受けたら分かると思うんです全然解釈が違うじゃないですか。うん そういう場合ってどうやって自分に取り込むんですかまあ難しいですよねでも不特定多数の受けまくってそのそれぞれの先生の意見を取り入れるみたいな、やみそも闇雲に取り入れるみたいな感じのはあんまうまくいかないんじゃないかなと思って、でその解釈はそれぞれ違えどもその解釈に統一性があるからこそその一曲を聴いた時にいいなって思えるわけであってそれはまあいろんな先生を受けるとしても結局自分の表現するものにこう 説得力がないといけないわけだからあそうですねそれはその自分で判断する能力っていうのが必要になってきますよねそれをどう身につけるかは何とも言えないけどではその説得力をするために心がけてることとかってあったりするんですか、ね、その例えば誰かに説得クラシック自分の演奏する時に先ほど言った説得力があるかどうかトータル的に来た時にっていうので、うん、それをどうやって 自分の中で判断してるというかあでもそれは先生のアドバイスどういうふうにアドバイスされるかにもよるんですけど例えばなんかここはこうした方がいいみたいなことだけを言う人もいればここは楽曲の流れがこうなっているからこうした方がいいみたいなこう理由ありきのだからそのテクニック的にもそうでこういうふうに表現すべきだからこういう指使いであるべきみたいなだから そうその理由みたいなのを結構大切にすべきかなと思っててだからその先生に習う時も僕はなんか単に言われたことを言うんじゃなくてそのなぜそういうことを先生は言っているのかっていうなんかことを考えるとそのレッスンを受けたことを他の曲にも応用できるようになるからなんかそういうところは心がけるようにしてますというかまあそれを捉え捉えたいというか あの結構多分コンクールとか、まあ、本番に立つ舞台が多いと思うんですけどそのメンタル的なケアとかでしたりとかしてですかメンタルシンプルな僕の疑問です、 <laughs> メンタルケアか本番前はこうするとかだって本番前の練習法はこうするとか普段と違うことをするとかいや特になんか工夫はしないですよねでも、まあ、一番大きいのが本番直前までピアノを弾けるかどうか かなり変わりますよねまあそうですね本当にもうもう本番に出る10分前までピアノ弾いていいですよって環境でそのままいきますもんねそうそうそうそういや僕はそれは本当に分かりますだからなんか数時間とか弾けないまま一応目を引くとマジで手震えるんですよ怖いですよねマジで怖くて現に僕この前都庁に、まあ今日まあ、本当に行けな弾くタイミングがなくてまあいろいろあって引っ越しとかの関係で3日ぶりに 都庁に行ってラ・カンパネラ弾いたんですけどシンプルに手が震えましたもんカンパネラこんな怖かったわけみたいなそうなるそうなる本当に本当にそうなる怖いっすよね本番前にピアノを弾けない状況だったとしてもピアノすぐ入れるなんかウォーミングアップとかあればなんか知りたいなって思ってます任せてください <laughs> 作ります必ず 僕そういうの得意なんでお願いしますえそれこそあの僕結構やってることがあって、うん、本番前とかでなんかやっぱ舞台に上がると心拍数必ず上がるじゃないですかでその心拍数上がった時に座ったタイミングで心拍数が急激に上がったのを感じて、うん、緊張するのをなくすためにあえて本番前の裏とかはずっと歩き回ったんですよあなるほどでそうそのこで脈拍を上げておくでそこでもう慣れさせてその状態で ってそこで座った時にそのままのメンタルでいけるから急に緊張したなっていう感覚がないように自分でメンタルケアをする錯覚させるみたいなそうですそうですああなるほどなえでも疲れないですかいやあの手が疲れちゃったりあのー、マッスルコントロールいや <laughs> さすがださすがやっぱあのー、常に100キロとか耐えとったらやっぱもう <laughs> なんか何ももうほむしろピアノを本番で弾くのは楽な方になってきてなるほど強いないやいやいや きなピアニスト聞いてもいいですか好きなピアニストクラシックだと誰だろうなソコロフまずもうもう音が団地ででリズムリズム感一回生で聞いたんですけど、まあ、音は音がすごいのはしてたんですけどなんかリズム感マジでこうスパーッと入ってくるようななんか爽快感本当にすごいなってまあ、あと松江は大好きですよ兄貴あよかったね兄貴とか言ってますけど、ね、 <laughs> 俺も大好きですそうそうあの あの勢いあれやばいっすよあねの勢いなかなか出せない誰も出せんすよねあれ誰も出せない本当に止まらんすもんね <laughs> すぐ分かるそうですねジャズピアニストだと上原ひろみさんがもう中学の頃からずっと好きでも彼女のプレースタイルを頑張れて生きてきたんですけど、とかこんな感じかな逆に誰が好きですか僕もちろんそ江松 F も好きだし、ランラン ランラン結構好きだしトリフォノフダニエルあトリフォノフは、ねうん、めっちゃ好きであれなんかなんか変な指の形をしとるじゃないですか、まあ、言い方悪いですここ第一関節をキュッてなんか尖ってるというかロシアの人そういう人多いですよね、うん、なんか日本とは違う走法をしてるそうそうそうなんか普通じゃない弾き方をするというか、うん、ロシア系の人たち結構多分弾かれとんかなと思うんですけど 今後も最後の方なんですけど今後の理想像の自分っていうのはどういうのを追い求めて生きていくっていうのはありますかあ、まあ、今いろんなことをやっているっていうふうになんか見られがちなんですけどそれをなんかうまく統合したいなと思ってて唯一無二のってことですねそうそうだそれを両立しているものを統合してこそ初めて価値があるなるなと思っててだから まあ、そういう点でこう今アレンジをやっていてクラシックもやっているけどその2つはつながっているなっていうもう実感がもう本当にあってだそこはそういうふうにやっていきたいなっていう思うのと、まだ研究もなんかまあ音楽関連のことやってるからもしそれを続けるのであればなんかうまく統合していきたいなっていうのは思ってます漠然と。今後研究プラス自分のそのピアノを極めていくと それはもう一生かけないとって感じですいやもう一生かけますよ一生かけますこの今の今の言葉すごくね <laughs> あのすごいですよ一生かけますって今ね普通の人はやっぱ言い切れないですからねそのやっぱ音楽をやってるからこそそのハマれるものがあるっていうことがもう人生のねものすごくあの人生なんか例えば時間を使うところがあるってことがもうやっぱ音楽に時間を避けるってことが 多分楽しいと思ってると思うしもちろん、うん、だからそれがそれが時間避けるために何かをするっていうことだとも思うから素晴らしいなと改めて思いましたね、いや逆にどうなっていたですか将来僕はもう本当にあのまあ誰ともかぶってないんでおしゃべりをどんどん今まで以上に極めていきたいっていうのもあるし、 ピアノもやっぱかなり勉強したいんですよ理想像としてはピアニストっていうよりもエンターテイナーだったり司会者とかだったりっていうのはやっぱり理想としてるからその司会者とかそのエンターテイナーピアニストの中で最も喋れる存在あなるほど例えばピアニストいろんなピアニストの前座とかを全部司会とかを任せれるような存在とかもう唯一無二の今までないような日本のスタイル、ま唯一無二ですね、うん もうガンガン喋って僕としては、まあ、本当に喋ることが僕としては本当にその幸せというか、うんね、こういう形でこうやって今 YouTube だって喋ったりとかしたりとかしてること自体も楽しいんで、うん、まあ、もちろんピアノは自分が弾きたいがためだけに弾いとるっていうのもあるし勉強したいがためだけに弾いとるけど多分喋りを極めた時にピアノがやりたくなる可能性があると思うからその時のためにピアノも絶対やってほしいっていう、うん、どっちも 取りたいですねなるほどなるほど多分住田さんはそれを全てを統合させたいっていうのと同じように僕も喋りたピアノを統合っていうあそういう感じですねいやまあ今日こんな感じでねその今まで聞きたかった僕の願望を全て聞いたという対談でね <laughs> いやぜひ、まあ、今後また東京来た時にぜひいやぜひぜひ仲良くしてくださいいやお願いしますお願いします <laughs> えー、リンク貼っとくんでぜひ皆さんチェックしてみてくださいお願いしますそれではありがとうございましたグッバイ あ手の大きさはどのぐらいなんですか最後にあ同じ同じぐらいほぼ同じでした 10, 10度10度ですああ全く同じでした10度届くぐらい <laughs> ラフマリノフはギリきついぐらいですねあとプロコもお疲れ様っちゃ